antes do café da manhã. Pau no cu do celular da maçã. Eu como beat no café da manhã. Pau no cu do celular da maçã. É sem mironga, não reclama. Longitude, Valderrama. Tá na mesa, quer na cama. A certeza ela te engana. Com clareza agora vejo meus defeitos no espelho. Eu como beats no café da manhã. Pau no cu do celular a maçã. Eu como beats no café da manhã. Palmo com o celular na bacia